Водій легковика, який спричинив смертельну автотрощу, некерована маршрутка, забив до смерті вагітну дружину. Москва почала погрожувати заходу. Досить! Якщо вас, як і мене, дістали постійне бідкання в новинах, ви згодні, що страждання не наш генетичний код, а народження панди не єдине джерело позитиву. Велкам у світ хороших новин. Гроші, звісно, вирішують все, але ще більше ніж все вирішують правильні знайомства. В Україні запустили додаток навзаєм, який розробники позиціонують як нетворкінговий простір для фахівців культурної, креативної та суміжної сфер. За декілька днів там зареєструвалися понад тисячу спеціалістів. Додаток працює по типу Тіндера. Там теж будуть писати недоречні повідомлення, розказуватимуть про захмарні перспективи, а самі шукатимуть одноразової співпраці або зливатимуться після першої ж зустрічі, на якій скоріше за все заливатимуть коли про колишнього співробітника, якого вони досі не можуть відпустити, да? Ні. Напевно. Не гарантую. Я не про це, а про те, що так само, як і в Тіндері, в навзаєм ти вказуєш свої захоплення, скіли, цілі, обираєш критерії бажаного партнера і гортаєш вліво-вправо в пошуках метчу. При цьому самі цілі можуть бути різні від просто потеревенити до колаборацій, консультування чи влаштування на роботу. Основна фішка додатку обмін досвідом. Ну і звісно, бажання не тільки собі знайти халявного наставника, а й самому для когось ним стати. Хоча, напевно, це ніяк не контролюється. Але у будь-якому разі круто, що є можливість навіть просто попросити поради в того ж інфлюенсера і не отримати у відповідь посилання на його марафон за всі гроші світу, де з інсайдів щось типу цього. Ви розумієте, що слева клетка мозга, справа вселенная? Для меня это было шоком, что получается, что мы и есть эта целая вселенная. Посилання на марафон навіть не просіть. Я вам бажаю тільки хорошого. А от посилання на додаток залишу в описі. Якщо знайдете там собі роботу, партнера для свого проекту чи просто кайфових людей і однодумців, поділіться своєю радістю з нами в коментарях. півтора мільярди гривень. І о диво, далі не буде. Вкрали, заборгували, дали хабара. Ні. Ні. Ні. Півтора мільярди гривень українці витратили за програмою є підтримка. А всього виплати повністю вакцинованим громадянам вже сягнули майже 7 мільярдів. І хочу заспокоїти старше покоління, яке нарікає, що молодь зараз тільки в свої смартфони залипає. Наприклад, на книги пішло найбільше з Вовиної тисячі 490 мільйонів. Отака в нас читаюча нація. На другому місці кіно, далі театри, концерти, поїздки Україною і замикає п'ятірку спорт. Ми не льниві, просто займаємось вдома. Ну а хто не вдома, у них і так був абонемент. І навіть не думайте казати. Ага, такі всі свідомі, наче якийсь вибір був. Ну, можна було обрати пиво, наприклад. Ребята, вот еще один годный лайфхак, как потратить тысячу гривен Зеленского действительно с пользой. Человечек зашел в кинотеатр и со своей картой Епитрымка за 60 гривен купил себе две баночки отличного украинского пива «Черниговское белое». И для этого вам не обязательно смотреть «Человека-паука», М, принаймні кіно на другому місці. Ще дві новини щодо є підтримки, і тільки у нашому випуску обидві хороші. З 24 січня пенсіонери від 60 років зможуть витрачати кошти за вакцинацію на ліки, чого реально бракувало. До того ж, в уряді планують розширити програму на дітей 12-17 років. Так, повна сім'я з підлітком і бабусями і дідусями з обох боків зможуть отримати разом трохи більше мінімальної зарплатні по Україні на розваги і медикаменти. Ну, погодьтеся, точно краще, ніж нічого. Тільки минулого тижня всюди була новина про американських хірургів, які здійснили першу у світі експериментальну операцію по пересадці людині серця свині. І ось днями наші українські медики теж відзначилися у дитячій лікарні першого територіального медичного об'єднання Львова однорічному хлопчику трансплантували печінку від посмертного донора. Ним став 44-річний віннинчанин, якого, на жаль, не можна було врятувати. Родина чоловіка підписала згоду на донорську пересадку. Печінку, яка поза органом може існувати 12 годин, доправили до Львова вертольотом. Операція тривала приблизно стільки ж часу, і ось вже тиждень після операції малюк у стабільному стані. І нехай це не якесь ноу-хау у масштабах світу, і багато змі оминуть новину через недостатню хайповість. Але для нас це справді прорив. Бо, по-перше, таких операцій в Україні не проводили. По-друге, операція успішна. І звісно, не може не надихати той факт, що є люди, які, попри власне горе, готові врятувати чуже життя. Все. Ви пройшли перший обряд благословення на вміння бачити прекрасне в навколишньому світі. Для того, щоб закріпити вміння, треба поставити лайк цьому відео, написати в коментарях, що хорошого з вами відбулося, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступної п'ятниці. Далі ще більше хороших новин.